Sveiki, šiandien pradėsime naują temą. Pakalbėsime apie atmosferą, apie jos sudėtį. Jūs sužinosite, kaip vyksta cheminio elemento apytaka atmosferoje, kaip žmonės keičia atmosferą, kokios medžiagos gaunamos iš atmosferos ir kur jos naudoja. Pažvelgę į Žemę iš kosmoso, pamatytumėte, kad ją gaubė plonas žydras šydas, tai atmosfera kuri vadinama oru. Atmosferos oras yra tarpusavį nereaguojančių dujų mišinys. Apie 90 procentų visos atmosferos masės yra susitelkę 12 km atstumu nuo Žemės paviršiaus. Šiame sluoksnėje vyksta sudėtingi atmosferos reiškiniai. Atmosfera savo gyvybę Žemėje nuo ultravioletinių saulės spindulių. Šią funkciją atlieko ozono molekulės ultravioletiniai saulės spinduliai kenkia ne tik žmonėms, bet ir kitiems gyviesiams organizmams. Visi gyvėjai organizmai, tarp jų ir žmonės, priklauso nuo degonės, azoto, anglies dioksido ir ore esančių vandens garų. Visos šios dujos dalyvauja daugybėje sudėtingų cheminių virsmų. Jums pavaizduotas vandens apytakos ratas pirmu punktu pavaizduotų kaip saulė garina vandenį į atmosferą antru kaip išgryninto vandens garai kondensuojasi ir susidaro debesys trečias punktas tai vanduo iš debesų grįžta krituliais tai lietumi kruša šlapdriba sniegu gyvybei palaikyti būtinos ir organinės molekulės tarp jų baltymai šioms molekulėms gamintis reikia azoto atmosferoje šio komponento yra apie 78 procentus kai vyksta žaibavimas dėl elektros išlydžių susidaro tokie azoto junginiai kuriuos geba pasisavinti augalai tuos junginius augalai paverčia organinėmis molekulėmis gyvūnai misdami augalais irgi gauna azoto paskui augal augalui ar gyvūnui nustojus egzistuoti liekanose esančius azoto junginius bakterijos suskaido taip per irimo procesą azotas grįžta į dirvožemį ir į atmosferą ir jo apytakos ciklas kartojasi iš naujo nors anglies dioksidas yra nenuodingas jis priskiriamas prie atmosferą teršiančių medžiagų. Atmosferą galima palyginti su milžinišku šiltnamiu, kuriame temperatūra yra aukštesnė nei išorėje. Atmosferos anglies dioksido, metano ir kitų dujų poveikis Žemės paviršiaus temperatūrai vadinamas šiltnamio efektu. Deguonies apytaka vyksta tarp atmosferos ir gyvųjų organizmų. Jos ciklas tai fotosintezė ir kvepavimas. Vykstant fotosintezės procesui, augalai sugėrė mūsų iškvėptą anglies dioksidą, saulės šviesos veikiami sintetina angliavandenį ir išskiria deguonį. Kvepuojant vyksta degimo procesas, kurio produktas anglies dioksidas ir vandens garai aplink mus yra labai daug oro žmonės juo ne tik kvėpuoja bet ir naudoja jį kai kurioms medžiagoms pavyzdžiui deguoniui azotui anglies dioksidui inertinėms dujoms gauti šių dujų atskyrimas nuo oro grindžiamas skirtinga dujų virimo temperatūra ore daugiausiai yra azoto paskui deguonies argono ir anglies dioksido dujų nors yra ir spalvotų dujų pavyzdžiui fluoras gelsvos fluoras geltonai žalios bromas rausvai rudos spalvos vis tik daugumai mūsų supančių dujų yra bespalvės todėl jos mums nematomos vaizdinėje medžiagoje pamatysite kaip atrodo mus supančių dujų molekulės jų judėjimas ir kitos savybės